Hola, jo sóc l'Ivan i aquest cabron és el Javi i això és Contrasons. Benvinguts una setmana més. Doncs anem al gra. Comencem a Mallorca amb una banda que es mou entre un so minimalista i l'experimentació pop. Fa poc que editaven el seu segon disc, un disc que fa viatjar, un disc molt recomanable i a part està editat per una de les nostres discogràfiques de capçalera com és Foen Records. Es diuen Oso Leone, i us recomanem el seu treball Macràgora. Doncs anem a reivindicar el segon nom d'aquest BAM. Per nosaltres és un heroi de l'escena catalana, és un xaval que als 3 anys començà a tocar la bateria i als 10 ja format part d'una banda, és productor, multiinstrumentista, de fet menys vent i corda ho toca tot, manega una discogràfica, es fa les, les gràfiques i les il·lustracions dels seus treballs i d'altres, i inclús es grava els seus propis vídeos. Us parlem de Pau Vallvé i el tema que us proposem és Un gran riu de fang. I acabarem amb un duet d'electrònica cruixent, almenys quan començaven reivindicaven molt bandes tipus Flying Saucer Attack o, o Disco Inferno, ells però juguen amb aparells electrònics, aparells bàsics i retros, pedals de guitarres sense masses guitarres, i sonen molt, molt bé. De fet, són una de les apostes segures de qualsevol festival. Ells són The Suicide of Western Culture i el tema que us proposem és Love Your Friends, Hate Politicians. Fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Disfruteu del BAM i ens veiem la setmana que ve.